Las cuencas sagradas están concebidas para proteger integralmente ah, los bosques donde viven los pueblos indígenas y está pensado realizar en Ecuador y Perú, en las fronteras donde nacen las cuencas del río Marañón, río Santiago y río Pastaza, hectáreas entre Perú y Ecuador y es también considerado como uno de los puntos calientes de, de esta región. Puntos, punto caliente biodiversificamente. Entonces estamos hablando de este lugar, como ven ustedes ahí, el, sitio de color amarillo está justo en la frontera entre Ecuador y Perú. Entonces las cuencas sagradas está considerado justamente color anaranjado. Pero también, lo más importante, los que son los protectores. Los protectores son los pueblos indígenas que viven ahí. En esta área de 20 millones de hectáreas viven alrededor de 20 pueblos indígenas, que también incluyen los pueblos en aislamiento voluntario. Y nuestro mensaje acá, porque queremos conservar es que las áreas de los pueblos indígenas o el territorio de los pueblos indígenas son los mejores preservados, conservados de la cuenca amazónica. Queremos conservar esta área porque queremos que los pueblos indígenas que viven ahí tomen decisión y también hagan sus propios planes de desarrollo como pueblos autóctonos con su propia identidad. Aquí les voy a presentar brevemente las amenazas que tenemos esta área y queremos, por qué queremos preservar. Porque esta área, el más diverso del mundo, biológicamente y también culturalmente, está en peligro. En Ecuador, por ejemplo, tenemos en esta área tenemos la amenaza de actividades petroleras y todo lo que es eh, la Amazonía está con, las organizaciones de base para poder proteger este que más adelante les voy a decir, lo hemos llamado corazón de la Amazonía. Como pueden ver ahí, en Ecuador tenemos 42 bloques ya concesionados, 22 bloques ya en, producción y que están en peligro alrededor de un millón de hectáreas. Nuestros objetivos de, la, de, este, de esta iniciativa de Cuencas Sagradas son los siguientes. Bueno, acá, más que palabra, yo quiero presentarles este, un video que puede explicar lo que queremos, y lo que estamos pensando. Ya tengo estabilidad, miren. ¿Sí que no se Esta es la tierra y este su corazón, los ríos y bosques tropicales Así como el corazón mantiene la vida de todos los seres en la tierra, los bosques necesitan de los ríos para conducir el agua, indispensable en la generación de oxígeno para todo el planeta. Sin estos ríos no habrían bosques, y sin bosques nos quedaríamos sin oxígeno que respirar ni agua que beber. selva amazónica es el bosque tropical más grande del mundo. Es hogar de un tercio de todas las especies en la Tierra y el 20% del agua dulce y el oxígeno del planeta. En este vasto ecosistema se encuentran las llamadas cuencas sagradas, es decir, ecosistemas formados por humedales y bosques sumamente biodiversos.